お願いします。お願いします。お願いします。まあまあこんなもんですよね。 いいっすね。逆タイタンですよね、逆タイタン。ですね。結構短いっすよね、確か。確か短かったね。表より。ダウンが来て、そうね。

サゲートボールって書いてありますけど、ボルケーノの頂上ゴールでお願いします。はい、そうですね。すみません。よろしくお願いします。 Yeah. <laughs> めて。いや、そんなことない。そんなことない。疲れた。 あいかいか乗りが悪いもうさっきの出しがいっぱいいっぱいですいやだから今なんじゃないですか あ、前引いてる。あ、引き終った。ちょっと引いていいっすよ。今引きましたよ。ヒゲさん、何でですか。が引けそうじゃないですか。ああ。うん。 唉。 木さんのペースアップがしんどい。 不行。 最強元気ですね。 やゼブラさん落としたかったんだけどなすごい追い込みでしたね必死の自滅覚悟ですよ 考えますね。 예, 선물이 <laughs> 그랬어 てしまう。あ、大麦さん、シマウマさん。みよさんもまだ。いけそうかな。ゆぎさん。小若さん。いや、これみんなあるな。5人の対決。 げ的には、ボンギさん推しですよ、ボンギさん。あ、ボンギさんですか。今日、明らか元気いつも。そうですね。さっきもずっとボンギさんが5倍ぐらいで前引いて、ずっと、ずっと道中きつかったんですけど。あれ、鬼でした。あと、エビさん今日貯めてる気がするんですよ、絶対。ああ、エビさんスター。 エビさんの三味線があれですからねずっと後ろいましたもん <laughs> まあ、エビさんけどどちらかというと短時間高出力系なんでああまあそうですねこういう山はそんなに得意ではないと思うんですけどはいはいはいはいまあ言うても67分ですっけなんでわかんないですね 食べますね。いや、これ、小若さんも食べてましたからね。ああ、確かに。全然あまり出てこなかったですよね。はいはいはいはい。ただ、ボンビさんの順行が。 なんか強い。ただ、本田さん、心拍がもう190超えてる。いやー、きついな。ボンギさんなんか衰える気配がない。ちょっとシマウマさんが切れた。ああ。じゃあ前4人ですか 4, 4人ですね。いや、面白い面白い。これは熱い。 あ、島本さん、追いつけるか。あ、本当だ、見直すよ。あ、なんか、なんか、天神系だったんですかね。いや、さっきはなんか、ちょいちょいこういう感じで。組み直して追いついてるんですよ。ああ。島山さん追いつくわ、これ。あ、すげえ。追いついた。よくあそこから。 <laughs> まあでも消耗はしたでしょうから。 ね、スプリントになると、レビンさんと宮下さん、強いですけど、あですよね、ですよね。だ出し切る系の人たちなんで。三好さんもすげえアタックの反応良かったですかね。あ、誰かアイテム使った。あ、エビさんいってる、エビさんいってる。いああ。ロングスパー。ロングスパー。 持つな穏やかでこんだけ踏んであ、これあはさん強いあ、いったあ、これエビさんっすねで、三好さんかで、三好さんで、小勝さんか小勝さん誰が入 ワンビューで見れば、誰がましたっけ、えっと、渋さんとか。渋さん。あれ、引っかかんない。どうした、誰